Eu tenho meu menino Ele é o meu carinho se faltassem eu morria Meu filho, a minha vida aí ele a minha alegria Se me faltassem eu o meu se me fantasser à mourir. Hey, the came in all the